assalomu alaykum hurmatli obunachilar bevosita obunachilarimiz tomonidan shuningdek e, kanalimizni kuzatuvchilari tomonidan e, kommentariyalarda nikohdan ajratish bilan bog'liq ishlar yuzasidan ko'plab e, savollar berilyapti bizga imkon qadar javob berishga harakat qilyapmiz yuqoridagi savollarni umumlashtirib aytish mumkinki asosan rossiya chet davlatda turib fuqarolarimiz kommentariyga yozyapti aytishyaptiki men chet davlatda turib hozirda rossiyada ishlayman nikohdan ajratish haqida sudga e, ariza bersam bo'ladimi sudda qatnashsam sud nikohdan ajratadimi degan savollar bizga tashlanyapti shu savolga javob berishga harakat qilamiz <clears throat> albatta e, rossiyada turib yoki boshqa chet davlatida turib nikohdan ajratish haqida biz o'zbekiston respublikasi fuqarolik sudlariga ariza berish mumkin bunda fuqarolik e, kodeksida aytib o'tilgan e, ishonchnoma asosida ya'ni rossiyada turgan e, shaxs erimi yoki ayolni nikohdan ajratish haqidagi ishlar yuzasidan harakat qilish uchun o'zini yaqin qarindoshlariga yoki boshqa birovga ishonchnoma beradi mazkur ishonchnoma asosida o'zbekistonda yashab turgan shaxs kerakli hujjatlarni to'plab sudga da'vo ariza bilan e, uni nomidan murojaat qilishi mumkin biroq e, ishda qatnashish masalasi bor endi sudda nikohdan ajratish haqidagi ishlarda plenum qarori bor nikohdan ajratish haqidagi ishlar bo'yicha qonunchilikni qo'llash amaliyoti to'g'risida plenum qaroriga ko'ra nikohdan ajratish haqidagi ishlar taraflarni ishtirokida ko'riladi deb belgilab qo'yilgan shunga asosan aytish mumkinki e, sud ishni ko'rishda o'sha rossiyada turib yoki chet davlatda turgan shaxsni ishtirokini talab qilishi mumkin davo ariza bilan murojaat qilishga to'sqinlik qilmaydi chet davlatda turib bir ishonchnoma asosida boshqa shaxsni nomidan qatna e, sudga ariza berishi mumkin biroq ishda ko'rish jarayonida e, ularni taraflarni er xotin ikkovini ishtirokini sud talab qiladi sababi bu oilaviy nizo bo'lib hisoblanadi o'rtadagi nizo er bilan e, xotin o'rtasida bo'lganligi sababli e, faqatgina ular xabardor bo'ladi ba'zilar keladiki e, onasi yoki otasi kelib turib meni o'g'lim yoki qizim yashamaydi u manaqa bu manaqa deb oiladagi holatlarni aytmoqchi bo'ladi lekin oilada qizi yoki o'g'lini nomidan kelini yoki kuyov bilan u yashayotgani yo'q shu sababli o'rtadagi holatni to'liq bilmaydi shu sababli plenum qarorida keltirib o'tilgan oilaviy nizoni nikohdan ajratish bilan bog'liq ishlarda taraflarning ishtiroki shart xulosa qilib aytish mumkinki chet davlatda turib ishonchnoma asosida sudga da'vo ariza bilan murojaat qilish mumkin biroq ishlarni ko'rishda sud taraflarni ishtirokini talab qiladi rahmat